LibreOffice Impressस मन्ज custom animationस पेट मबनी यथ spoken tutorialस मन्ज छ तुहंद इस्तकबाल यथ tutorialस मन्ज हेचौ इस Impressस मन्ज custom animationस मुतलिक यतन छ Ubuntu Linux वर्जन 10.04 ते LibreOffice Suite वर्जन 3.3.4 क इस्तेमाल करान गॉडनिक प्रेजेंटेशन sample impress.odp खुलियो Slides pane peht karyu Potential Alternatives thumbnails peht click. Ye slide chh wen main pane as man zahir gachan. Wen hechaw zi panin presentation zyadu purkashish banavne khatr kitkan karaw custom animationuk istamal. Slides maz khowri tarfu godnik text box karyu muntakhab. Ye karn bapat karyu text as peht click, tu pat karyu bozne yin wailis borders peht click. Impress Windows dışını tarafı kariu Task Pane'asmız Custom Animation'as pet klik. Address pet kariu klik. Custom Animation dialog box çı zahir gatsan. Note kariu ze Entrance tab çı khulan. Entrance tab çı screen'as pet item yani çizen hınz karkardgi kis tarikas control karan. Is hechav yemi series ken buthman tutorialan mız bakiyan tabın mutallik. बेसिकस बन कन करियो डायगोनल स्क्वायर्स मुंतखब तु हेकियो एनिमेशनच जाहिर गसनच रफ्तार ते कंट्रोल स्पीड फील्डस मज करियो ड्रॉप डाउन बॉक्सस पेट क्लिक स्लो करियो मुंतखब तो ओके पेट करियो क्लिक इफेक्ट फील्ड छ त एनिमेशन ऑप्शन मुकरर करनक इजाजत दिवान इफेक्ट फील्ड किस बनमिस हिस्स पेट बॉक्स एनिमेशन जाहिर करान यम प्रेजेंटेशन मज आमित नोट करू जोडनिच एनिमेशन एनिमेशन फहरस्त मामिल ग करू स्क्रोल तो प्लेस पे करू क्लिक तुहद तरफ मुंतब तमाम एनिमेशन हूँ प्रव्यू ग मेन पेनस पे प्ले वू स्लाइडस मज दुम टेक्स्ट बॉक्स मुंतब कस्टम एनिमेशनस बोन कन करू एडस पे click custom animation dialog box मज करू बेसिक एनिमेशनस बन कन वेज मुंतखब स्पीड यानी रफ्तार मीडियम मुकर करित करू ओके बटनस पे क्लिक नोट करू जी ये एनिमेशन बॉक्सस मज शामिल कर आमज वु फहरस्तक एनिमेशन तथ तरतीब मज यथ मज तुम तो बनमित ब्या एनिमेशन करू मुंतखब प्ले बटनस पे करू क्लिक तु हेकिव प्रिव्यू बापत अक ज्यादा एनिमेशनन हुन इंतखाब करित ये करने खातर थयो शिफ्ट की दबायत येल ते एनिमेशनन हुन इंतखाब ऐसिव करान प्लेस पेट करियो क्लिक तुंदे तरफ मुंतखब तमाम एनिमेशनन हुन प्रिव्यू छु प्ले गछान वन करियो त्रयम टेक्स्ट बॉक्स मुंतखब लेआउटस मन्स करियो एडस पेट क्लिक एंट्रेंस टैबस मन्स करियो बेसिकस बन कने डायमंड मुंतखब रफ्तार स्लो मुकर्रर करित ओके बटनस पे क्लिक प्रत्येक एनिमेशन चि कह डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हेत शुरू ग तु तो हेकियो चेंज ऑर्डर बटन इस्तेमाल कर एनिमेशन हज तरतीब तब्दील कर प्रत्येक एनिमेशन बापत वचियो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज तो वचियो इन मज कितकन करो तब्दीली फहरस्त मज करियो गडनिकिस एनिमेशनस पे डबल क्लिक यह diagonal squares option Effects Options dialog box chu zahir gachan. Default pöt chu Effects tab zahir gachan. Settings maz kariu Direction drop down as pet click to From right to top kariu muntakhab. अथ मज छ दशनि तरफ एनिमेशनुक आगाज तो ब्रोह पकनस सहित सहित अथ हरकुन मुंतकल करनुक असर डायलॉग बॉक्स बंद करने बापत करियो ओके एस पेट क्लिक अथ एनिमेशन यस तय शामिल छ कर्मत वुचने बापत प्ले बटनस पेट क्लिक अथ एनिमेशनस पेट करियो बे double click effects options dialog box छ जाहिर गछान टाइमिंग टैबस पेट करियो क्लिक डिले फील्डस मज हुर्रयो डिले 1.0 सेकंडस जीरो अथ तम छ एनिमेशन 1 सेकंड पत शुरू करनिक इफेक्ट्स यानी असरात ओके एस पेट करियो क्लिक वन करियो एनिमेशन प्ले बटनस पे करियो क्लिक तु हेकियो पन्ने तरफ करन आमचन तब्दीलियन हुंद असरातन हुंद मोइन करित फहरस्तस मज करियो दोयमिस पे डबल क्लिक यह वेजिज ऑप्शन युस मुकर मुकरर कोर इफेक्ट्स ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स जहिर ग टेक्स्ट एनिमेशन टैबस पे कर क्लिक टेक्स्ट एनिमेशन टैब टेक्स्टस एनिमेट करने बापत वारिया ऑप्शन फराहम करान ग्रुप टेक्स्ट फील्डस मज करियो बाय फर्स्ट लेवल पैराग्राफ़ मुंतखब ये इंतखाब जो प्रथ बुलेट पॉइंटस अलग अलग पट जाहिर करान तुम हेको यम ऑप्शनुक इस्तेमाल कर येल पे गसन ब्रोट गोडनिकिस पे असल पट बहस छु यछान ओके बटनस पे करियो क्लिक प्लेस पे करियो क्लिक ये ट्यूटोरियल रुकायो तो मशक मुख्तलिफ एनिमेशन बन तो प्रथ एनिमेशन बापत करियो इफेक्ट्स ऑप्शन चेक वन सानि तरफ करन आमतन एनिमेशन इफेक्ट्सन हेचो वुछन स्लाइड शो बटनस पेट करियो क्लिक पत करियो एनिमेशन वुछन बापत कुन जाय स्क्रीनस पेट क्लिक एनिमेशन च प्रेजेंटेशनच थकरावन वाजिन यकसनियत फटरावने तो यमन नक्तन वाजह करने बापत बेहतरीन तरीक यम आम पट वजाहत बापत मुश्किल हकन ऐसित तो रूजिव हुशार यमा करियो ज्यादा इस्तेमाल ज्यादा एनिमेशन सहित हेकि नाजरीनन हुन तवज्जा जेर बहस मौजू पे डलित बाकिन चीजन कुन गछित अथ सत वतिस ट्यूटोरियल किस इख्तितामस पे यथ ट्यूटोरियलस मज हेच कस्टम एनिमेशन تہٕ اِفیکٹس آپشنن مُتعلق ییٚتٮ۪ن چھِ تُہنٛدِ باپتھ اکھ مشق ترٛےٚ بُلٹ پوینٹ ہٮ۪تھ بنٲیِو اکھ ٹیکسٹ باکس ٹیکسٹ کٔرِو اینیمیٹ ییٚمہِ سۭتۍ ٹیکسٹ لاین باے لاین بوزنہٕ یِیہِ یہِ اینیمیشن کٔرِو پلے درس ذیل لِنکس پٮ۪ٹھ دٔستیاب ویڈیو وٕچھِو یہِ چھُ سپوکن ٹیوٹوریل پروجیکٹُک خُلاصہٕ کران اگر تۄہہِ اصل بینڈوڈت دٔستیاب چھنہٕ تُہۍ ہیٚکِو یہِ ڈاؤن لوڈ کٔرِتھ تہٕ وٕچھِتھ स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम छ स्पोकन ट्यूटोरियल इस्तेमाल करित वर्कशॉपन हुन इनकाद करान तो ऑनलाइन इम्तहानस मज पास गसन वालन सनद यवान दिन मजीद जानकारी बापत करियो contact at spoken hyphen tutorial dot ऑर्गस पेट रब्त spoken tutorial talk to a teacher project हिस्से यथ हुकूमत हिंद की वजारत बरए इंसानी वसाइलो तरक्की कौमी तलीमी मिशन बजरिए आईसीटी हिमायत करमज छ मजीद जानकारी यथ लिंकस पे दस्तियाब spoken hyphen tutorial dot org slash N M E I C T hyphen intro यमि ट्यूटोरियल तर्जुम तो सदाबंदी मे यानी वजाहत अहमदन कर्म शरीक रोजन बापत सठा शुक्रिया